дебил, сука, еблан. Все, можно читать. Diablo 2, Zolmod 44C. Diablo 2 це кооперативна пісочниця на виживання, основними механіками якої є дослідження, збирання ресурсів, будівництво укріплених будівель і боротьба з хвилями зомбі, що наступають. Да. Як ми поняли, головна наша задача вбити Діабло. І так, нас зустрічає головне меню, як і у всіх іграх. І перше, що ми робимо, вибираємо собі персонаж. Амазонка, жінка з великими амбіціями, но малими способностями. Асасін, майстер трапів, коротше джирая світу Діабло. некроман, ненормальний чувак, який ще й некроман який може створювати кучу нежиті, та ще він майстер чеклування. Варвар, перекачаний мужик з качалки, який говорить, що накачався без добав. Паладін. Stupid, ну ви поняли. А так то він непоганий герой, який володіє аурами, які допомагають йому та його команді в бою. Чеклунка. Ну це коротше як гапка в твоїй школі. Учать вас фізики і не тільки. Може запустити пару мощних снарядів і заморозить ворога. Друїд універсальний герой. Він в нас і маг, чаклун, і некромант. На начальних рівнях може призвати кишку, воронів і тому подібне, а також схильний до лікантропії. І так, з героями ми розібрались, і виберемо ми, очевидно, саму хуйову з них, як на мій погляд. Починаємо ми наш путь з так званого лагеря Бродяг. Тут нас зустрічає Варів, потім ми знаємо про нього більше. Хася торгує людьми. Ну точніше можна наняти собі спутника, але після 10 рівня або після виповнення місії кровавий бурон. Акара, мама вчилки фізики, та ж гапка. Чарсі має свою кузню, і саме вона клепала меч Гацу. Гід. Ну якщо чесно, не гід він, а в нього є казік, можете глянути. Купує щось за доход бабок, і воно може бути випадкової рідкості. І так, якщо ви трушні діабломени, то робіть як я. Йдемо в локу, шукаємо дом з сундуком бажано, лутаємо всі речі з нього. Попутно стараємось не получити спіздили кріпів. Коли знайшли дім з лутом, забираємо всі речі, поки нас не захуярили, і перезаходимо в світ, щоб всі речі оновилися. І робимо так пару разів, поки не назбираємо нормальні речі. Закритий сундук відкривається ключом. Його можна купити в акари або ж вибить з мобі. Купляємо ключ, вертаємось по сундук і отримуємо козячий навоз. Після пару походів наш Gold Chest Ми знайшли неідентифіковані речі. Свитки ідентифікації можна купити в акари і ідентифікувати ці речі, після чого вони покажуть на що здатні. Дротики, пізду, талісман теж клас класна річ, але 24 рівень потрібний, тому теж пізду. Кал і кал. З Ольмоді з кріпів можуть випасти свитки, і якщо в кубі херадриків змішати свиток з потрібним предметом, то вийде щось унікальне. В даному випадку з начала гри нам дають 6 свитків, які потрібно змішати з ключами, і один, який потрібно змішати з дорогоцінним камнем. В моєму випадку ми отримали 5 кусочків дорогоцінних каменів, один тріснутий та битий череп. Ям перетворюється в флакон з маною, а ням флакон зі здоров'я. Це наш дом. Сундук це склад, і вигрузимо непотрібні речі в бою. Якщо Якщо вам не потрібна магічна річ, то її можна змішати з колекціонером, який потім можна продати за дорожче. Купити цей колекціонер можна в гіда за 7,5 тисяч крон. І так, кріпи. З самого початку гри ми націлені на кобольдів та пернатих криз, так як шанс попадання по ним значно більший, чим по тим самим зомбі чи скелетам в першій локації, тому фармим їх. Криниця відновлює нам всі показники здоров'я, ману, витривалість та знімає різні дебафи, такі як яд, прокляття та інші. Начальний закуп на Амазонку, спис або лук, дубльонка зі шкіри корови, дідові подкрадуль, шльом Другої світової, перчатки на посик. Можна йти на арену. Тут в нас золота жила, тисяча і одна криса. На мене чуть не зґвалтували, тому перезаходимо. Після смерті є вибір піти та забрати жмура з голдою або перезайти у світ та труп труп буде лежати на спавні, але без червонців. І так, другий рівень наш. І про характеристики. Сила, пуху і рано нам качати, ловкость. Це те, що нам потрібно, тому що збільшує шанс попадання по кріпам. Живучість та енергія говорять самі за себе. Здібності. Ага, рано нам до тому що зуельмод це як Bloodborne, тому здібності доступні з п'ятого рівня. Фармим п'ятий рівень, попутно фармлючи речі з сундука. Третій, четвертий опа, еліксир і п'ятий рівень. Тепер нам доступна здібність. Внутрішній зір підсвічує на ближчих ворогів. Тепер в них легше попасти. Вам та вашій команді і зменшує броню ворога з кожним рівнем. Тепер можемо побитися і зі скелетами. Угу. Щоб підсвітити речі на підлозі, зажимаємо Alt. Три однакові речі можна змішати в кубі та отримати річ на рівень краще. Для цього дивіться рецепти куба в інтернеті. Вам ось 10 рівень. Можна наняти собі слугу і прокачати здібність викид зі списом. Купляємо для неї речі, щоб вона не подихала від повітря. В неї теж здібності зазвичай такі, як і в нас, але. Поняв. Ось і наше перше завдання вирізати всіх монстрів з печери.